Zurück nach Deutschland. Bei einem Großbrand im Hamburger Stadtteil Rothenburgsort sind am frühen Morgen mehrere Lagerhallen in Flammen aufgegangen. Es entstand eine riesige Rauchwolke, die sich bis in die Innenstadt ausbreitete und diese verdunkelte, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte. Anwohner wurden aufgefordert, Fenster und Türen aufgrund von Rauchgasen und chemischen Bestandteilen in der Luft geschlossen zu halten. Auf dem Gelände eines betroffenen Autohofes äh, sollen mehrere sogenannte IBC-Container ausgelaufen oder geplatzt sein, in denen brennbare Flüssigkeiten lagerten. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Die Löscharbeiten sollen nach Angaben der Feuerwehr in Hamburg noch den ganzen weiteren Tag andauern.